僕たち踊り子集団ランランルーですよろしくお願いしますえーと、先ほどもありましたけど今年結成10周年目ということで新曲を作ってまいりました、えー、昨日も踊らせていただいた「ゴーダンスランランルー」っていう曲なんですけども楽しくて可愛い振り付けになってますので皆さんもどんどん乱入して踊っていってね あのメンバーのみんなはね、踊ってる人見つけたら、またどんどんね、ひっ捕まえて、一緒に踊らせていってください。えっ、と、それじゃあ、踊り子のみんな、準備はいいかな音楽、お願いします Thank you. はい踊り子のみんな直れ最高の決めポーズでレイありがとうございましたえっ、ー、と今年新曲の缶バッジ作ったんでぜひ僕たちと一緒に写真撮って缶バッジ聴いていってくださいそれじゃあランランルー撤収おっとりっこ集団ランランルーはいランランコ集ランラン